день этот идеален Мечтала с детства я о нем и так ждала этот мир будет только мой, кони все пойдут за мной. Очень скоро покорю весь шар земной. <laughs>